ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾನೀಗ ಕಂಪ್ನಿ ಗಾಡಿ ಕೇಳೋದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾಯಿರೋದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಗನ್ Mercedes Tata Maruti Suzuki B M W Hyundai Audi Jaguar Toyota Honda Mini Mahindra Land Rover M G Kia Renault Chevrolet Rolls Royce ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಹೌದು ಓಕೆ ಇವರು ಶೋರೂಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರೇನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೂರ್ ರನ್ ಯು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಡಲಾ ನಾನೇ ಕೊಡಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಲಿರಿ ನಾನು ಗೈಸ್ ಎರಡು ಹತ್ತಿರ ತನಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಡಿ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬರು ಹ್ಯಾಪಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಡೆಲಿವರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಯು ಇದೆ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನನೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗಾಡಿನ ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಆ ಆತರ ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು thank you sir thank you sir see her rolling up Uber black Cadillac High heel boots and a sexy body full of tats Baby's bad, oh, baby's hella bad After her there ain't no coming back Wanna take a run at that I think she's feeling me, turn it up a few degrees My imagination of her body gets the best of me Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase Got some egos to the face, baby I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice So insane, jealous of the clothing That she wears up on tight frame All game, no shame, baby game hi guys ನಮಸ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹಿಡಿದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆಡಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿಗಳಿಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಓನರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಗಾಡಿದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆಂತ ಮುಂಚಾದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಮಾರುತಿ ಬೊಲೆನೋ ಇದೆ ಬೊಲೆನೋ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಝೀಟಾ ಬೊಲೆನೋ ಝೀಟ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸು ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಂಟ್ ಡಿಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಪೇಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಿಫೋಗರು ವೈಫರು ಜೊತೆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕು ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದು ಅವರೇಜ್ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೀಟೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ನೀಟ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬಾಣ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಎರಡನೇ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳ್ ಸರಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ reverse parking sensor back wiper ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜಿನಿಯನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳು ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಹೆಡ್ಲೈಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟ್ಟೆಡು ಹಾಗೇನೇ normal steel wheel good condition tyres ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೂ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ಈಗ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ರಬ್ಬಿಗೂ ಸಮೇತ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಗಾಡಿಗೆ ನಾನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಗಾಡಿ ನೀಟಾಗಿದೆ ರಬ್ಬಿಂಗ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಟೈರ್ಸು ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಚಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬರೀ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಪಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗ ಇದು ಇದಾಗಂತ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಡೀಟೇಲು ಸರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿದೆ guys insurance first party running ಇದೆ ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸರ್ ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಗಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೊಸದಂತಂದ್ರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡನೇ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಟು ತರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಟು ಟೆನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎರಡು ಹತ್ತರ ತನಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೋ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಬರೀ ಅರವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆಡಿ ಆಡಿ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಇದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಹೇಳೋಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ A six two point zero T D two point zero Audi A six batting ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ two point zero T D two point ಜೀರೋದಲ್ಲಿದೆ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿಗೆ ಒನ್ ಟಚ್ ಎಲ್ಲ ಡೋರಲ್ಲೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಟಚ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿನ ಆಟೋಫಲ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಬಂದವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇದು ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪವರ್ ಇದು ಪವರ್ ಮಿರರ್ದು power adjustable mirror mirror cleaning ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿರರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದ್ರದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಡಿಕ್ಕಿದು ಹಾಗೆಯೇ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸೀಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಟನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೇರಿ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಡೀಲಿ ಸನ್ ರೂಫ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸನ್ ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಒಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು parking reverse neutral drive sports mode ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ push button push button start ಬರುತ್ತೆ climate control A C four zone ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಎ ಸಿ ಬಂದು ಫೋರ್ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೀರಿಯೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟು ಬಂದು ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇವು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಊಫರೋನು ಊಫರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫುಲ್ ವುಡನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಫರ್ ಊಫರೇನೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಗಾಡಿನ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಲೆಂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಆಡಿ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಇದು ಬಂದು ದಿಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಓಕೆ ಬಂದೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮಂಡ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಕೇರಳ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ownership single owner single owner ಹಾಗೇನೆ ಡ್ರಿವನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಬಂದು ಇದು ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ವೈಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಆಡಿ ಎ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಡೈ ಕ್ರೇಟಾ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಏನೇ ಇದಕ್ಕೂ ಬಂದು ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ಸು ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೋಜಿನ್ ಫೋ ಗ್ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ L E D company fitted ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಲೋಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಟೈರ್ಸ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೂ ವಿತ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸನ್ರೂಫ್ ಜೊತೆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಫೋಗರ್ ವಿತ್ ವೈಫರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಷ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಂದು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೆರಿ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೆರಿ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಟೇ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಗಾಡಿ normal A C manual seat covers ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಟ್ಟೆಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೆದರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಸಮೇತ ಲೆದರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಬರೋಂಥದ್ದು ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲೆ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ರೇಟಾ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಇದು two thousand eighteen thousand eighteen second owner second owner fully showroom ಮಿಂಟನ್ ಗಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೇಟಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋದು ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ತಾವು ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ತನಕ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು two thousand eighteen eighteen two thousand eighteen ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಎರಡನೇ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಟಾಪ್ ಆರು ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇರಿ ಮೋಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು two thousand eighteen second owner ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ರೇಟು ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಈಗ ಬಾಚೆ ಕಡೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಂದರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಗಾಡಿ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಗಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇದು ಟೂ ಇದು ಓಮ್ನಿ ಇದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾಡೋಲ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಓಕೆ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ K twenty one nine two nine five two five Maruti two thousand nineteen seven seater ಬರುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲು ಪ್ಯೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಓನರು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ಲು ಹಾಗೆಯೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಇದೆ ಎಲ್ ಟಿ ಡಿ ಪೇಡ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈಗ ರೇಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಮಾಡಲ್ ಸರ್ ಗಾಡಿ two thousand nineteen model guys ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾಡಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮಾಡಲು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸು ಇದೆ ವೀಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬಾ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಸೀಟರ್ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಸೀಟರ್ ಪರ್ಮಿಟು ಪ್ಯೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಓಡಿರೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾಡಲು ಇಸ್ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿರೋ ಗಾಡಿ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಬೋದು but K twenty one passing ಇದೆ ಗಾಡಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮಿಂಟ್ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ರೈನ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟವ್ರಂತೂ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದು ಈ ಟೈರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಎರಡು ಒಂದೆರಡು ಟೈರ್ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೋಡೋರಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಗಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದು I twenty I twenty sir variant sir ಇದು okay button start diesel variant ಇದೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ನಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ okay. ಎಸ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಆಟೋಫಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆವಾಗಲೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ಲಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಲೋಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಅಲೋಯ್ಸನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ Hyundai C R D I Asta I twenty Asta ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಫೋಗರು ಜೊತೆಗೆ ವೈಫರು ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೊಂದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಶೋರೂಮಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು top end vehicle reverse parking sensor ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ autofold side mirror ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು air bags steering mounted controls company fitted stereo climate control A C ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಫುಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಸೀಟೇ ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಏನೊಂದು ಮಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಓವರಾಲ್ ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿನೂ ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಗಾಡಿನೂ ಇದೆ ತುಂಬ ಇದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಓನರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ನಾವು ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಅದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಲು ಆಸ್ತಾ ಟಾಪ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ full top end button start push button start ಮತ್ತು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಸೇ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಆಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಇದು ಶೂಟಿಗಿತ್ತು ಈಗ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಇದೇ ಥರ ಏನು ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ completed alloys autofold side mirror ಜೊತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಡುವೆಲ್ ಟೋನು ಸರ್ ಇದೇ ಥರ ಗಾಡಿಗಳು ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಜಾ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೀಜಾ ಎರಿಟಿಗಾ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸರ್ ವೇಸ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋನು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದು G L S G L S G L S ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಕಡೆ ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಫೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಇದೇನು ಬರಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಟೈರು ಬಂದು ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದು ಬಂದು ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ನೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲದರ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋಂಥದ್ದು ಈ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಓ ಸ್ಯಾಂಟ್ರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಜಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಇದು ಜಿ ಎಲ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಗಾಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ running A C power steering ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಎರಡು ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಇದೆ ಎ ಸಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮೀಟರ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಈಗ ಒಂದು one thirty five one thirty five one two thousand one ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ two thousand seven seven seven second owner second ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎರಡನೇ ಓನರ್ಲಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ಲಿದೆ two thousand seven one thirty five ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಂತೂ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೇಗಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ಇದು ವಾಷಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಆ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಡಿ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ವರ್ಷನ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ಯಾನಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು power windows lock button power window button ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗುಡ್ ಇದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆಟೋಮಾಗೆ seat covers black seat covers ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರು ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇದು ಎ ಸಿ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ಇಂಡ ಬರ್ತದೆ ಪವರ್ ಇಂಡ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಸಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ವೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಹೌದು ಫಸ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಓನರ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ uh, ಗಾಡಿ ಇದು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ uh, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗಾಡಿ two thousand eight eight single owner diesel ಗಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಈ ಒಂದು model two thousand eight nine ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೆರ್ನಾ ಇದೆ ವೆರ್ನಾ ಫ್ಲೂಡಿಕ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಮಿನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಅದು ಬ್ಲೂಶ್ ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮಿನ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ one point six S X diesel ಗಾಡಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಟೈರ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗಳಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ ಇಂಡು ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೂ ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡುವೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ಎಸ್ ಡುವೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದ್ದು company video stereo climate control A C ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇ ಮೋಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಮಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಸನ್ ರೂಫ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಶಾಂಪಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ seat covers leather seat covers ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಇಂಟೀರಿಯರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕು ನೋಡೋಣ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ನೀಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಲು ನಾವು fluidic sir S X variant ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡು ಇದು air bag six air bag two air bags dual air bags dual air bags ಅಲ್ಲಿ single owner okay insurance running ಇದೆ ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಶೋರೂಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಸೇಮ್ ಏನಾ ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅದು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಬರೀ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಓಡಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲು ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ರಿವನ್ ಇರೋದು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಬಂದು ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಗಾಡೀಲಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಗೈಸ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ತನಕನೂ ಬಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್ ತತ್ರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆರು ಎಂದ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು condition top end vehicle semi luxury ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಡ್ಯ- ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇವಾಗ ಗಂಟ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಈ ತರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ರೇಂಜಲ್ಲೂ ಬಂದು ರೇಟಲ್ಲೂ ಬಂದು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಮಂಡ್ಯದಿಂದನೂ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಂಡ್ಯದವರು ಈಗ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರದ್ದೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಖಮಿಲ್ ಬೈ ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟೋ ಲಿಂಕ್ ಓನರು ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬೋದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲೋನ್ ಸಿಗಂತ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಡಿಲಿವರಿ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೀಗ ಸೌದಿಯಿಂದ ದುಬೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಗಾಡಿ ನಾನು ಡಿಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ನಾನು ಈಗ ಡಿಲಿವರಿ ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಚಾನಲ್ ಕಡೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆ ಥರ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಓಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಡಿಲಿವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೋನ್ ಬೇಕಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಲಿವರಿನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ is Chevrolet Beat Chevrolet Beat ಇದೆ ಶವರ್ಲೈಟ್ ಬೀಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಪೇಂಟ್ ಏನಂತ ಗಾಡಿ ರೀಪೇಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬೀಟರ್ ವೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಶವರ್ಲೈಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರು ಸೂಪರ್ ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಯಾನೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ different look board after market zone ಇದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಇದೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಏನು manual A C manual gear ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಕಂಡ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಇದಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಲಿನ ನೀಡಿ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಕಾಲು ನೀಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದರದ್ದು ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ನೋಡೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೀಟ್ರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಮೀಟ್ರ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋ ಮೀಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗೇಜು ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಟ್ರು ಬರೀ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿರೋದು ಗೈಸ್ ಬರೀ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೊಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಐಟು ಫುಲ್ ಐಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ತುಂಬ ಒಂದು ನನ್ನ favourite one of the one of the favourite main favourite ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಳೆ ಆಗಿರೋ ಅಪಲ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಡೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಔಟರ್ ಲುಕ್ಕಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ seat covers after market seat covers ಇದೆ ಬರೀ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟೈರ್ಸು ಟೈರ್ಸು ಬಂದು ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ ಶವಲೈಟ್ ಬೀಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಓಕೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶೋರೂಮ್ ಪೆಂಡಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಗಾಡಿ ಎಕ್ದಮ್ ಫುಲ್ ನೀಟ್ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು ಗಾಡಿ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿದೆ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಪೆಂಡಲ್ ಇದೆ ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಓಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಡಿಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅದೇ ಅದೀಗ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಿಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಬೋದು ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಗದೇನಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಲೈಟ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಈ ಗಾಡಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಮೈಲೇಜು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡೋಂಥ vehicle one of the my favourite vehicle ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡನೇ ಓನರ್ ಹೌದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಯಾರೀಗ ಒಂದು ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದು ಆರು ಏಳು ಆರು ಎಂಜಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲ್ ಗಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಗಿಂತನೂ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಗಾಡಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಲೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಶವರ್ಲೆಟ್ ಬೀಟಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸ್ಕೋಡ ಲವ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಇದು ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಲಕ್ಸುರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆನೇ ಲಕ್ಸುರಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದೇನೆ projector lights projector lamps ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ನ ಹಾಗೆಯೇ company fitted alloys average condition tyres ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವೈಫರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತು ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲು ಟಿ ಡಿ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಫೋಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಬರಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನನಗೂ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲೈನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಮಿ ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ L C D Android touch screen system ಇದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ಬಂದು ಮ್ಯಾನುವಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಸಿನು ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಸಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಗಾಡಿ ಓಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರು ಏನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಬೂಟ್ ಬಂದು ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸು ಬೂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬೂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸಾರಿ ಇದು ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸೇ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು ಸೂಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನಿಂಗು ಹಾಗೆಯೇ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಗಾಡೀಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈವ್ ಸೀಟರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ಐಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಐಟಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದು ಈ ಗಾಡಿದು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಎರಡು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೈಸ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ಗಾಡೀಲಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಸು ಇದೆ ಶೇಡಿಂಗು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಾದವರು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಮಾರುತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇದೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀಸನಲ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಯು ವಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಲವ್ರಾದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋಣ ಸರ್ ಇದು ಲವ್ರಾ ಏನು ಸರ್ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಗೈಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು luxury top end luxury vehicle ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇದು two point zero two litre engine ಬರುತ್ತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಓಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಗಾಡಿ ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಪ್ರೈಸು ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಸ ಅದು ಡೀಸೆಲ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದು ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಆದರೆ ಆಫರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಲಾಭ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಕರೆಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇನೆ ಈಗ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಥರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತ್ರೀ ಸೀರೀಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ತ್ರೀ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ನೋಡೋರಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಸುರಿದು ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಬರೋದೇ ಲಕ್ಸುರಿ ಹಾಗೆ ಆಟೋ ಫಾಲ್ ಸೈಡ್ ಮಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಫರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೋಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗುಲೇನಿದೆ ಲೈನ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಎಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ fully L E D lights ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ three twenty D diesel three twenty D diesel vehicle ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರದ್ದು ಟೈರ್ ಸೈಜು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಚಸ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೈರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಟೈರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಇದು ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅದು ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗೋಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಇದು ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ ಥರದ್ದೇನ ಇದ್ದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಬಂಪರ್ ಎಲ್ಲ ರೀಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ okay front bumper back bumper ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು L E D D R Ls ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಎಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು L E D H R D ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲೋಜಿನ್ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಎಡ್ಲಿಟ್ ಜೊತೆಗೇ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಫೋ ಗ್ಲ್ಯಾಮ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಇದು ಈ ಗಾಡಿನ ಬಂದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಟೋನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಟೋನಲ್ಲಿ ಡುವೆಲ್ ಟೋನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವುಡನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ವುಡನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕು power in button mirror adjustable button ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ door lock unlock mirror unlock ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ ಹಾಗೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಸುರಿ ಲೆಕ್ಸುರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಲಕ್ಸುರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವುಡನ್ ಒಂದು ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗೇರ್ ಬಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಚ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಕೋಮೋ ಪ್ರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ dual zone automatic climate control A C ಬರುತ್ತೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಝೋನಲ್ಲಿದೆ ಇದು dual zone automatic climate control A C ಬರುತ್ತೆ ಏನೇ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೀಟು ಬಂದು ಮೆಮೊರಿ ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹತ್ತು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿಲರಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿಲರಲ್ಲಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಏನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ ಒ ಸಿ ಆಗಿರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಹಾಂ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಕ್ಕಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿಕ್ಕಿನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ನೀವು ಸ್ಕೋಡ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅದು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಬನ್ನಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ B M W three twenty diesel vehicle ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು second owner second owner ninety six thousand ninety six thousand ಈ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಶೋರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಲೋ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸುರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಚಿಕ್ಕದಾರ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ two thousand eleven twelve okay two thousand twelve ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಎರಡನೇ ಓನರ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಈಗ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಓಡಾಟ ಓಡಾಡೋರು ಗಾಡಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರುತಿ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಓಡಾಟ ಇರೋರು ಆರಾಮಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಸಿ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಸಿ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ನೇ ಗಾಡಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖರ್ಚು ಬರಲ್ಲ ಗಾಡೀಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋದು ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಬತ್ತು ಶೋರೂಮಿಂದ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಗಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಗಾಡಿ ಎಂಥವ್ರದ್ದು ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆಡಿನೂ ಇದೆ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಾಡಿಗಳು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೈಸ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ಶವರ್ಲೆಟ್ ಬೀಟು ಇದೆ ವೆರ್ನಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಇದೆ ಬಿ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೆ ಆಡಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದು X U V X U V X U V five hundred X U V five hundred ಇದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಗುಡ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏಯ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಿ ಆರ್ ಎಲ್ಲೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲೋಜನ್ ಎಡ್ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎರಡು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಎಡ್ ಲೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ W eight variant auto fold side ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೇಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ bumper to bumper original company ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ W five double O W five five hundred ಅಂತ X U V sorry X U V five hundred W eight variant sorry W eight variant X B five hundred ಏನೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅದು ಗ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಆಟೋ ಫುಲ್ ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಗೈಸ್ ಅಗೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ವಿ ಫೈವ್ ಡಬಲ್ ಬೋ X V five hundred interior ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದವರು ಫೈಜಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲು ಈಗ ತುಂಬ ಹುಡುಗರು ಗೇಮಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯೂವರ್ಸು ಬೇಗ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆರೈಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು Rog one point one gaming Rog one point one gaming ಅಂತೇಳಿ Rog R O G R O G one point one gaming ಅಂತ ಪಬ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೇಮಿಂಗ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಚಾನಲ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡೋಣ ಗಾಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡೆಲ್ಲ ಇದು ಅವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ನೀಟಾಗಿದೆ ಡ್ಯುವೆಲ್ ಟೋನಲ್ಲಿದೆ ನೀಟಾಗಿ ಗುಡ್ ಲುಕಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಬಂದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏಯ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿಡ seat covers leather pure leather seat covers ಇದೆ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಿಟೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ steering mounted controls climate control A C ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬ ಒಂದು ನೀಟ್ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೈಟ್ ಸೈಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬಟನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಬಟನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಂದು ಆಮ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬ್ಯಾಕು ನೋಡೋಣ back back back X V five hundred ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಸೀಟರ್ ಬರೋಂಥದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದು ಅದನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಸೀಟರ್ಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಂದರೆ ಇದು ಗಾಡಿ ಬಂದು ಒರಿಜಿನಲಿ ಫೈವ್ ಸೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಫೈವ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಇದೆ five hundred W eight variant ಏನು ಸರ್ ಮಾಡಲು ಡೀಟೇಲ್ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓಕೆ ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಏಯ್ಟ್ ಇದು ಅದೇ ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಏಟು ಇದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತರ್ಡ್ ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಓಕೆ ಹೊರಡೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹೌದು ತರ್ಡ್ ಓನರ್ ಮೂರು ಓನರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಂ ಇದ್ರ ರೇಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಇವ್ರದ್ದು ರೇಟು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋಲ್ಲ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಲೇ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾದವರು ಗಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಆ ಥರ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಗೈಸ್ ಅದು ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಆಫರ್ ಮೂರು ಆಫರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಆಫರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು basic service oil change oil filter diesel filter ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಸರ್ವಿಸೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಲೊಕೇಶನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇನಕಾ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಬೇನಕಾ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಪಕ್ಕದ ರೋಡಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಸೀದಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಬೆನಕ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಬೆನಕ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ಪಕ್ಕದ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಬಂದರೆ ಸೀದಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಆಫರ್ಗಳಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಗಾಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈ ಗಾಡಿ ರೇಟು ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಲಾಂ ನಮಸ್ತೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಮಂಡ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಚರ್ಚ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಕೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲ ಉತ್ತಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆ ಎಮ್ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇನಕ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇನಕ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ